aslu sabi asal yang ketujuh hukbud dunia nyo katu barajai Jadi penyakit yang membinasakan yang nomor tujuh hubbud dunia galak kedonya dunia. Ilikau dubuk-buk ile, nya gebek gebek gai. Hubbul mal, Olehnya dia tuhnya hubul jah, hubul jah ngan hubul mal, kanya rai hubul jah. Maka makin rai makin beratnya. Nyo parah lom hubud dunia, lebih raya lom, lebih raya jah, uh, lebih raya dunia daripada jah dan harta. Karena harta bahagian daripada dunia. Jah bahagian daripada dunia. Maka dunia lebih raya daripada nyan lom. Jadinya hubud dunia aja. Wa'lam, kedawi olehmu anna hubbad dunia raksu kulli khati'ah. Sesungguh cinta dunia, galak ke dunia yang adalah pangkai seluruh kejahatan. Orang gara-gara galak ke dunia dengan modal yang ke seluruh kejahatan akan dilakukan. Puede menghalalkan segala cara. Gara-gara cinta ke dunia, Urungnya menghalalkan segala cara. Apapun dilakukan demi tercapai tujuan. Sebab idayanya kenyalah yang masalah dan mahbub idayanya puadra. Yang tak cinta puadra. Toh kecintaan yang membuat idayanya mentamah God. Toh cinta yang membuat idayanya mentamah bro. Menyo cinta kedunia menyogalak ke dunia nyok dan nyok kon kurenggot makin trip makin rusak dah jua-ju karena nyen pangkai daripada seluruh kejahatan kibancara harta bulu kibancara bi pujo oligop kibanjara bupulan kibanjara bupulin man mamendumnya menyotatim pubut pupu yang mungkin najuk Bagah kaya tu. Bina menyorang betul-betul jujur dalam tu peng, Hana pengen-pengen, hana cara-cara yang salah, ham jangan kaya. Jadi makaji beranggap apa yang hadap buat untuk tercapai tujuan yang tanya. Yang kerja ni pegah, yang bahkan tang dalam hadis lagi nyanyi. hukum dunia raksu kulli khati'ah. Cinta kepada dunia galak ke dunia yang adalah modal adapun sumber seluruh kejahatan walaisat dunia ibaratun anil mal wal jah fakat tidaklah dunianya ibarat daripada harta dan jah mata-mata beda pergi makna dunia eh, jah dan harta ke lebih luah balhuma haddani min hududid dunia tetapi keduanya harta dan jah adalah dua buah bahagian daripada segala bahagian dunia. Yang bahagian kecil. Hartanya bahagian daripada dunia, jahnya bahagian daripada dunia. Wa syu'batani min syu'abiha dan dua buah cabang daripada segala cabangnya dunia. Wa sya'wa syu'ubud dunya kathirah. Cabang-cabang dunianya kathirah lempah jai. Jadi cabang dunia cukup jai. Di antara cabangnya dua buah tagai benar ikut yang kali tabut iaitu harta dan jah. Toh teman dunia, wa dunyaka ibaratun an halatika qabla mauti Dunia kata adalah satu ibarat daripada hal kamu sebelum mati. Keadaan regolo mati nyok-nyok yang kekun dunia. Dan akhirat kamu adalah ibarat daripada hal kamu sesudah mati. Titip sesuatu yang bagi kamu padanya ada satu bahagian sebelum mati, maka dianya itu dunia kamu. Jadi dunia dan akhirat, hal sebelum mati gekendunya. Hal sesudah mati gekendakhirat. akhirat. Buat yang tapu buat yang untuk taraih manfaat sebelum mati, gekendonya. Buat yang tapu buat yang manfaat di liah mati yang geken akhirat. Jadi mencari kelazatan sebelum mati berarti mencari dunia. Ha? Apa saja kenikmatan dalam bentuk puan mendeng atas nama getanya bersenang-senang menikmati meladat-ladat regolong mati yang memandung dunia kecuali ya, nah kecuali nah kecuali yang kelazatan regolong mati tapi akhirat ayo ya, sih nah. kelazatan di regolong mati tapi yang akhirat Tuh, pertama ilmu orang ahli ilmu genyan menikmati ilmunya ketika gus mikir pada satu masalah ha, yang cukup hek telefon pikir pikir pikir untuk akhirnya, ji getemeng untuk tabah solusi tentang tabah hukum gelah daripada iskal-iskal yang mandum yang adalah satu kenikmatan bagi ahli ilmu kenikmatan yang pajak adanya Mama ji no yu putus terah yu kok hek dekat. tapi ke tapi ke untuk Um, kamu. Yang kenikmatan yang nak bagi ahli ilmu. Kenyo kenikmatan yang hina dunia, kan lebih mati. Tapi yang akhirat kenikmatannya. Kenikmatan ilmu yang akhirat. Tapi ingat, kenikmatan ilmu akhirat. Baik yang kami tiapih ilmu ni dunia, tak nikmati di dunia, kajir kebahagiaan daripada akhirat. Apa-apa saya? Jadi kan orang kemenan Kepuluh Atas nama ilmu Yang amal akhirat Tuntutlah ilmu Nabi you tuntut ilmu Mam nyebut ke you oleh Nabi Kanya menumpuk pahala orang akhirat Bedah katanya tak tuntut ju ilmu Ilmu pun Kibanjara pula sawit Yang berhasil panen seminggu tiga Baik dua agak minggu tiga Kibanjara pegaji Belajar Pun yang belajar ilmu atas perintah Nabi Berartinya menumpuk pahala ada akhirat Pujud merona pula sawit menumpuk pala di akhirat. Kan maksud jintu menyewa ada kajut tanya nyan jit tak perona orang buat eh sawit. Nyam nyam lagi pegat parang bila mi akhirat si. Pegat parang ilmi akhirat, pegat mato ilmi akhirat. Berarti Nabi mato hansip ilmi akhirat. Dia pegat parang hanjit Nabi, pegat mato hanjit Nabi, pula sawit hanjit Nabi. Berarti Nabi hansip ilmi akhirat. Pernah nanya ilmi akhirat. Merunuh pula tawid untuk pula tawid ini dunia. Mangan apa yang kau ilmu akhirat, ilmu dunia. Jadi, ilmu yang niyu oleh Nabi, kon ilmu dunia, ilmu akhirat. Kelazatan ilmu yang kepegah bahagian daripada akhirat adalah kelazatan ilmu akhirat. Yang beda salah. Be'asaika ilmu, ilmu apa saja? Hatta ilmu sihir. Sedangkan ilmu sihirnya lawan akhirat kaitannya ilmu sihir bahagian pada ilmu akhirat. Lagi pun Syekh Marabban yo baca buku zaman eh, Kita harus banyak membaca. Apa saja bahagian? Hatta ilmu sihir. <laughs> Hatta ilmu sihir kita baca. Tetapi gubegah gedanya membaca bukan untuk dijadikannya sebagai ilmu bagi gedanya, tetapi sekadar untuk mengetahui apa isi buku. Jadi kon waktu dah baca, oh menan roh tanya, kon, oh menan roh urungnya, pengarangnya, mana pikiran ji. Jadi untuk baca pikiran urung, dah baca buku, untuk tato oh pikiran pengarang buku, eh nanda gay ya, apa gak? Nya tanya menanti seluruh ilmu bahagian daripada akhirat, hatta ilmu sihir, halah ya. Kayan, jadi kelazatan ilmi dianggap bahagian daripada akhirat walaupun katanya merasa lazat dengan ilmunya di dunia uh, ilmunya disyaratkan dengan ilmu akhirat mengkenyo dia tak orang yang lalu ngelume ya nya nak rempok mitapeng pada dia manusia cik lagi tanya kita nyo kadu dah mitapeng ni hana baca kitab roh nama ngat roh Bet apakah sayang tak u. Bet mana sepuna lah, menderita dah. Tanya tak kena juga menderita. Padahal kelazatan yang nabak orangnya melebihi daripada kelazatan yang nabak dia. Jadi sebenarnya yang merasakan lazatnya soile badan atau jiwa. Apakah mata lazat dengan melihat pemandangan Adapun jiwa lazat ketika mata melihat pemandangan ni betul itu sebab memang mata yang lazat apabila mata hana di berita ke ke dalam jiwa sungguh penglihatan matanya lazat mata ajinan urun tengun mata terhah. kanya apa yang na di luar mata ditangkap oleh mata tapi hana connect ke di dalam kan ka lazat tak peduh pemandangan berat-gat ajak betul enggak dah peduh orang dengar nak kan? ha kecil ulam kecil ulam kecil ulam duduk dah jaga tak ke tak senang ke bunuh orang dengar nah puji hai kat pemandangan laga-laga tak pajan jadi kon yang merasakan kelazatan adalah jiwa dengan perantaraan indera zahir panca indera. Man bayangkan apabila jiwa gedanyo dimeladat-ladat dengan ilmu. Kelazatan ilmu tidak melalui panca indera zahir, langsung kelazatan ditemukan oleh jiwa itu sendiri. Tentu saja mengalahkan kelazatan melalui panca indera. Jadi ladat sih dan kejadian sih di dunia sih. Tetapi kelazatannya walau terjadi di dunia, nyan bahagian daripada akhirat. Jadi punya ingin menenang-tenang di dunia, meladat-ladat di dunia, meladat-ladatlah dengan ilmu, baik dengan harta. Yang kedua, ma'rifah. Orang ladat di dunia dengan hasil ma'rifah, mengenal Tuhan. Yang juga kelazatan di dunia. Tetapi bahagian daripada akhirat. Jinakan nikmat di dunia, Wata tak banding dengan nikmat ahli syurga. Kanyo hanam upat tinggai nikmat ahli dunia. Makanan di dunia, makanan di akhirat. Pemandangan di dunia, pemandangan dalam syurga. Pulang. Seluruh kenikmatan di dunia, nyo kepegah menjampu dengan kudurat bere yang bersih kelazatan dalam syurga. Ka. Iklom. Dari seluruh kelazatan dalam syurga, yang paling lazat adalah melihat kepada zat Allah. Melihat zat Allah nyan yang paling lazat daripada seluruh kelazatan ahli surga. Ka. Gedanyo di dunia tanpa melihat Allah tetapi dengan ilmu gedanyo mengenal Allah. Apakah nyan kan satu kelazatan? Talu mendum yang lain baru mengenal Baru gedanyo mengenal Tuhan yang diri mengenal Tuhan adalah satu kelazatan yang kata rasakan hino di dunia. Juga yang bahagian daripada akhirat. Yang gele, huriyah, merdeka. Merdeka Sabah Nanggro daripada jajahan Belanda dan Jepang zaman. Ketanya lagi umpama ji urang awal ji genya lamiat gop akhirnya merdeka. Ketika merdeka, ada agak hien ke nyantai merdeka. Kau cukup bahagia ke ka? Nyan langsung syukur raju. Ogat syukuran, ka merdeka. Kan lagi orang yang tikulatit. Ikut ujian-ujian-ujian. Ban ujian akhir lulus. Berarti merdeka dari rumah kulanya. Nampak hijai kulali. Nyan abis tenang, ka merdeka. Nyo merdeka kita katanya yang bahagian daripada akhirat adalah berhasil takoh keterikatan katanya dengan dunianya merdeka katanya hana mengikat lingkungan kerja igop mi hana kerja han juga katanya hana mengikat lingkungan kerja katanya hana mengikat lingkungan harta igop mi hana harta hana mengate takut tengok hidup baju katanya mesti ingat ditanya bahkan katanya nak pun baju dan terikat hana mesti ingat dengan pun beli nyan berhasil takoh hubungan kedanyo dengan dunia nyan adalah satu kemerdekaan yang kemerdekaannya bahagian daripada akhirat pakon karena uh, seberapa mengikat hati kedanyo dengan dunia dumnan berkurang mengikat hati kedanyo dengan akhirat jadi semakin kedanyo cinta ke dunia semakin kurang cinta ke akhirat maka ik takah hubungan dengan dunia fokus hati ke akhirat dan begitulah takah hubungan dengan dunia mandung bahagia lazat itu yang hanam dan pegah pilih senang tak tahan bahkan dia tahu Pak Maji orang lain yang mantau ikat dengan dunia sayang dia lagi kami yang ingin roi mantau mengikat nah. sayang kami yang mantau mengikat hanya ia tahu dia tanya kemangat dia tajak orang gelak roh dia Nyo menanti ada oh, guru orang lain sayang orangnya mendam ikat tak ngondonya. Menyo hana buat kakon naju. Menyo hana peng kakon naju. Padahal udiknya kon lagi nyan. Pagan kun kon nyan sendiri membuktikan bahawa sebenarnya gedanyo hana perle terikat dengan dunia. Dan berhasil ge ban berhasil ge ada kamar deka. Nyan adalah satu kelazatan yang dirasakan di dunia. Tetapi kelazatan yang bahagian daripada akhirat. Nyan ge nyan lebah kan? Adi hanai tamong kenan di kami. Hanai tamong tadi, hanai tamong martabak, hanai tamong mi dalamnya heboh lagi. <laughs> ya, mana ha, kan? Kecuali yang bahagian daripada akhirat, tetapi tanik mati di dunia. Ilmu, marifah, merdeka. Yang lain, apapun kelazatan, apapun yang tanik mati di dunia, apapun yang getanya meraih untuk dacok keuntungan di dunia makanya bahagian daripada dunia adapun sebelum mati maksudnya pula padi panen rugolo mati pula sawit panen rugolo mati minta kerja untuk merumpuk gaji rugolo mati polom memandungnya bahagian daripada dunia tak semayang menyota panen rugolo mati juga dunia kena orang panen rugolo mati Hai kita maya angko po, mangga getem pernikahan ni leh tu imu mende warotu. Mangga itu BNNA warotu. Kaga kita maya ang, itu itu BNNA berarti kali ke Maka semayang ang bahagian daripada dunia kon di akhirat. Hi hagai. Yang kepubut semaya ang hi hi amal akhirat. Tapi panen ji idunya beradinya bahagian daripada dunia. Kah? Wa ma yabqa ma'aka ba'dal mauti fa innaha aidan ladidun hoka. Wa ma yabqa ma'aka ba'dal mauti fa innaha aidan ladidatun inda ahli al-basair walakinnaha laysat minad dunya wa in kanat fid dunya. Dan sesuatu yang kekal beserta kamu sesudah mati. Sesuatu yang hana berakhir dengan sebab mati leh mati mantangnya. maka sesungguhnya itu pula kelazatan di sisi ahli basirah orang yang mempunyai mata hati meratibnya kelazatan semayangnya kelazatan idonya tetapi leh mati hana gada ha di dunia lazat dan leh mati hana gada ha walakinnaha laysat minad dunya tetapinya itu bukan bahagian daripada dunia selakalipun ada ia itu di dalam dunia Jinak kan itanya mangat baju makanan. Lam dunia. Leurungnya mangat ke semayang. Sama ada yang semangat semayang dengan makanan. Tepukah leurungnya mangat tak semayang. Lumpahnya man, wadah tak semayang. Tepukah harganya. Tepukah dia katanya. Iran mangat semayang. Ilun mangat baju bu. Iran tiurah semayang, limang kau semayang. Ilun baju bu, tiurah tiurah tali. Tetapi beda. Kelazatan katanya, tok di dunia sagai. Hanya berkelanjutan orang akhirat kelazatan ahli ibadat dengan gepubuan ibadat, kelazatannya tidak berakhir dengan sebab mati. Maka walau di dunia agaknya kelazat tetapi nyan bahagian daripada akhirat. Jadi kesimpulan putra radunya dunia adalah sesuatu ataupun seluruh yang tani mati regolom mati. Yang tak pegat adanya untuk regolom mati. Pegat rumah, taduk regolom mati. Kan taduklah rumahnya lebih mati. Baru akhirat tak pegak tabuh rumah, tak duduk dah mati. Waktu itu beda duduk lah rumahnya. Tak duduk dia barang kamlang. Waktu oh, mati baru tak duduk rumahnya. Hanya tak tiba-tiba di. Mentau ya abi mana pun rumahnya lah rumah. Pulang. Tak pula sawit. Untuk tak panen lih mati. Kau tak panen waktu itu. nak akhirat. Panen nak cerita pula sawit. Panen lih mati. Nah lih mati tanya. Tapi kau berpindah milik. Atau kau panen gegau itu nyasit. Hanya harus tanya ni nyamanan nyanenan pengertian ileh dunia wali hadhihi alhududi dunyawiyati tuawinu wa tu'alliqu bima fihi alhaddu wa tu'alliqu bi a'malikal muta'alliqah bi islahiha fa hiya ila a'yanin mawjudah wa ila haddiha fiha wa ila su'lika fi islahiha dan bagi ini bahagian duniawi gata tolong menolong untuk nyan ke tanya yang tak tolong menolong sama dro di dalam dunia tanya tak bantu gop digop dibantu tanya kepua untuk sarang adanya tapi peng ke gop aya gop mangat nangai pejubu tak pekerja gop mangat napa ngi gop mangat kaya tanya kaya tanya idunya napa engko idunya tit Rubah gop inan tapu bedah lagi tanya juga tapu bedah nyan mangat ber ber sakit di dalam dunia sakit gop tapu bat mangat sakit mangat pulih di dalam dunia lagi tanya urung pubat mangat napeng napeng nyambi duduk tani mati di dalam dunia jadi yang terjadi sehari-hari Gedanya saling tolong-menolong Demi untuk sama-sama meraih kelazatan sebelum mati Jadi tolong-menolong gedanya untuk dunia sama dengan kon untuk akhirat Padahal yang giyu tolong-menolong untuk urusan akhirat Tetapi gedanya tolong-menolong dalam urusan duniawi dan bagi ini bahagian duniawi kamu tolong menolong dan kata apa takluk kata apa ikat dengan sesuatu yang padanya itu merupakan bahagian terikat kita katanya untuk bahagian-bahagian kita katanya yang ada di dalam dunia dan kata apa ikat draw dengan amal kata yang takluk dengan pujrohnya dunia yang kerja katanya terikat dengan pekerjaan yang pekerjaannya adalah untuk meraih dunia sih mereka kau ngenyak yang mikat, nak kontrak kontrak debu, nak kontrak peruntun peruntun juga buat kontrak, titun titun, kontrak letun, kontrak titun, kontrak limang tun, yang kontrak kontraknya nak mandu mandu menumpuk bahagian dunia. na yang sampai tuha jinan juga untuk merumpok kebahagiaan dunia, bahagian dunia. Yang lain macam. Fahia maka dianya dunia kembali kepada yang pertama a'yan maujudah in yang maujud. Yang kedua bahagian kata padanya. Yang kedua kebimbangan kata pada islahnya bahagian. Jadi dunianya disimpulkan di dalam leboh. Kesimpulan dunianya leboh. Yang pertama in taruhlah mata benda. Benda apa saja yang ada di permukaan bumi yang dunia. Yang kedua, bahagian katanya di dalam dunianya. Uh, kepemilikan mungkin. Adapun bahagianya keinginan katanya untuk memiliki daripada ain. Yang gele pekerjaan. Kebimbangan saban dengan pekerjaan. Jadi dunia yang nemu ilai adalah pekerjaan. Buat. Buatnya Dunia kerjanya dunia. Karena gedenya bekerja juga untuk mencari jeh bono sama dengan jeh dunia nya dunia si. Yang baik begah ya, kan dia akan berleh dia kerja dia menganap pun dah baju. Man wate berleh kan dunia le, teman. Dia urung berleh ke elmo? nak bawa pula jam beli. Mai ilmunya hanya jadi elmo. Sebab berleh buah baik begah ilmunya eh. Itu berleh dan bawa pula jam beli. Jadi yang berleh dan pula jam beli butit ilmunya jam beli juga. Kiban jarak Ek lemo perle Untuk pula jampli Ek lemo yang jampli Tinggal apa yang pula jampli le Jo juga Sampai halak jampli Ek, ek lemo je bu. Jadi ek lemo Tetap pada ek lemo Walaupun ek lemo Kebutuhan dalam pula jampli Dunia tetap dunia Walaupun dunia yang tacok Dengan kadar yang hanjirhan Untuk bertahan udip Katanya dalam melakukan amal akhirat tetapi dunia yang dibolehkan ke kun. Oh masalah yasiru bihusnun niat min amalil akhirah. Nyan yasiru. Artinya merupuk pahala. Nyan lain masalah ini. Tapi kenanya harus pisah-pisah ini. Uh, eh, apapun yang tani mati regolo mati nyan dunia. Makanan. Tani mati laudib dunia. Walaupun tajuk kadar darurah sekadar untuk e ibadat. Dan gedanya hana berdosa dengan tajuk dunianya. Tapi baik balik nama. Elmo eh, tetap Elmo. Eh, Kah? Jadi leboh benar. Tabah-tabah. Yang pertama ayan. Adapun ayan. In. Adapun benda. Maka dianya ayan yang dunia adalah pertama ardu. Bumi. Bumi yang dunia dunia bumi bumi maknanya zat yang bulatnya bumi ke dunia hal regola mati karena kita tahu di, di tempatnya regola mati ke dunia tempatnya dinamakan bumi jadi ardu adalah bumi wama alaiha dan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi yang ditamau dalam ayan memandungnya uh, apakah yang tanaman binatang, manusia yang ada di bumi. Jadi mamandumnya ditambung dalam a'yan. Nekun li Allah Ta'ala, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kamu, kamu jadikan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi sebagai hiasan baginya. Jadi hiasan dunia mamandumnya. Nah tanaman Nah binatang apapun yang ada di atas bumi nyu adalah sebagai hiasan di dalam udit dunia. Wa matlubul adamiyi minal ardi dan nyan adalah yang dicari oleh anak Adam daripada bumi. Nyan menjadi sasaran urang yang gemita oleh urang adanya. Amma ainuha Adapun innya bumo kepua. Bunun kami ta bumo bano. Yang gemita leuring bumi dan sesuatu yang ada di atas permukaan bumi. Yang gemita leuring kepua. Adapun innya bumi tanoh, falil maskan untuk buka rumah. Tempat hidup rumah, ada rumah, nyahana rumah, nyahana rumah, apa buat rumah, udara. Maka orang gemita tanoh untuk buka rumah. Wal mahras dan tempat pula tanaman itu. Perle ke tanah, pertama ke tempat pegut rumah, yang kedua ke tempat pula tanaman. Kah, maaleha kupu, adapun tumbuhannya bumi, maka sebahagian tumbuhan lit untuk mubat. Onuka ali, on on moringa baro umurung <laughs> nyelit dadawi yang kedua lil iktiat untuk makanan padi pulom sawit kemenye dan lain-lain nyan ge pake leureng sebagai makanan perle permukaan bumi adapun ma'adannya bumo ada dalam perut bumo kepuah pertama sebagai nakat Muh dan perak yang cok dalam perut rumah nakat sebagai mata wang alat tukar. Wal awani dan untuk pegat galing berjana pegat galing pegat pingan yang bahan ji dalam perut rumah. Wal alat pegat barang buso cok buso pegat aparang ah pegat jangkoi pegat motokro pegat moto pegat honda dari buso yang perlu ke rumah alat yang ma alaiha ma fiha memendung. Ma Orang membutuhkan hartanya. Wa amma hayawanatuha adapun binatang yang na di atas bumi maka lil markab sebagai kenderaan nyan guda wal makal kemakanan nya rusak kameng yang kemakanan maka orang ke puak orang ke hanak bajau amal adamiyun adapun manusia minha falil mangkah Sebahagian manusia perlu menikah pihak nala taruh alai pun. Kan. Beh nyeli. Wal istihsan dan manusia yang lain lebih banyak kepu istihsan. Istihsannya untuk lebih god lom, lah, untuk lebih sempurna. Na ne Kita kan dengan na ane na karabat yang kan menjadi kita kitanya lebih mulia, lebih hebat daripada orang yang udik sebatang kara ke hana tahu hargai. Orang menyetok sirau ke dunia, hana sabuh nali, Sang hana hana tanya u lang di Walaupun dekat berkon ช่างวัดเต็มที่นะทว่าฮะนะหอยอื้ออีกอบอีกตัวนี้พูดอื้อแล้วที่กัมเตดอะไรปุ่นดึกกันถ้าบริกรกัมเตมันมันเตปุระนี่ปุริหิดรอมันดอกก็ฮะนะถ้าปุกากันนั่นลุงนะกูจะบริกรกันยังปัด yang perlu peduli kepada orang yang udip yang lain maka jadi perlu kepada manusia yang lain sebagai pendukungnya dan sungguh nihimpun di Allah Subhanahu wa taala akan demikian pada kenyalah Allah Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. nyok. Bak keperluan ke anak Adam. Dihiasi bagi manusia akan cinta kepada syahwat daripada nisa dan banin. Jadi mangkah banin anak yang satu kebanggaan. Urung bahagia dengan jan. Urung kalau nikah, umur kalewa, yang kata di, kaya ni kau. Ha? Ini nak kata ke, kamalik, nak. Hana pede le. Kalau nikah Hana nak min, yang nak adik adik lom, adik malay adik lom. Nana min, Hana cuco, adik adik lom, Hana melintai telefon. Nana melintai, Hana cuco, kalau. Tapi dengan nak tanya nama mendum, oh man, umpah bahagia udah urang, lengkap tak ka? Jadi yang adalah syahwat tian. Yang kenyan, sebahagian lah lengkapnya. Karena yang satu kebanggaan, kaki pemadang urusan yang mendang aja. Ana ha, urusan dengan pula lain. Adapun bahagian gata daripadanya dunia, yang tanya yang terakhir eh. Toh yang habdu bahagian yang tanya maka sungguh ni barat dalam Al-Quranul Karim daripadanya dengan hawa. Hawa nafsu, keinginan. Maka nekun Allah Ta'ala, wanahan nafsa anil hawa. Dan larang yang Allah akan jiwa katanya daripada hawa, keinginan-keinginan. Kalam dunia ke menang dayo hawa kena hawa kede hun nyo hun je putro mamendu mengaduh dengan nyanda tapi ana be abi kemudian nekun Allah taala untuk tafsil bagi nafsu hawa yang na dalam ayat ianya dengan nekun annam innamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwal wal aulad hanya saja udik dunianya adalah laibun mainan Oh, main-main, lahun. Apa beda? Lain bon. Permainan, lahun, main-main. Tak banjir. Buka ulun <laughs> dah sihir mendang ni. Wazinatun, udip dunianyo hiasan nakai. Lah, Watafakurun, berbangga-bangga di antara kamu. Mahebat-hebat, hayu lung nanti pulan, hayu nanti pulan nanti lain. Yang kena mendang mahebat-hebat. Wadah hebat kau, bodoh tanya, eh wadah nyala, bahaya tanya lah. Wadah kasurum, bila mual, dan melalui harta, so kaya. Jadi kan masalah kebutuhan, so kaya. Padahal menyotau dari harta yang dimiliki, maksudnya menyotau umu, tau sakit-sakit. Sampai ada kun, beli minta harta, baju hingga nama dia. Habis dia sebab. Tapi tetap mentang minta. Kepung minta berbangga-bangga dengan banyak harta. Hina dan juga kebanggaan. Baklanya. Pun watihana minta kebutuhan. Mengat nak putar baju. Olehnya minta alam lebih. Yang kalau lebih agak ketinga. Yang lebih agak ketan uka juga. Yang lebih agak alam yang ketan, ketan padum lah. Padun tuan tu nak nak Pada tak ada yang nak ingat tidak tengah tu. Harta. Harta dekat-dekat baju. Sertuh 50 ton habis-habis mentang mita hanya keter badu mulan mita hanya naude wardo thondi Hanya adi kepudit mangat leo ti ju adi mangat bak leo nya ju jadi takal suruh fil amwal melele pada harta nyan kudunya um mandunya um wal aulad melele pada anu melele anu meramai-ramai kaum ha dia akan bangga ramai kaum tanya-tanya orang itu dan keluarga adanya nya urut teh hai dijit sembarangan kau ibu dah keluarga adanya cuke cuting tak mati ya yeah. nyan bangga bangga dengan ramai kaum nyan mamandum nyan dunia wadalika yang dari jubhi jami'ul mulikat bermula demikian dunia bunuh masuk padanya oleh sekalian muhlikat batinah seluruh sifat yang membinasakan yang gebangsakan kepada ati oh nyen lam ayatnya kamu tepat, dapat benar ni. minal ghilli daripada permusuhan tekabu dengki ria munafik bangga-bangga melele hubbud dunia hubbus sana galai pujo wahiyat dunial batinah dianya itu dunia yang batin Adapun ayat maka adanya itu dunia yang zahir. Berarti dunia bagi dua. Na dunia zahir, na dunia batin. Dunia zahir yang kena harta, benda yang kami miliki, yang dunia zahir. Dunia batin galak dipujo, galak memiliki harta, galak-galak yang dalam mati, sifat-sifat yang dalam mati dunia. Ingin pula mana? Hebat katanya nganggap, ingin kaya katanya, ramai kaum katanya. Oleh nyalam sifat dengki terkabur. Nyan memandum nyan sifat muhlikat. Dan nyan adalah itamau dalam dunia yang batin. Nyan dunia yang nomor dua. Bunuh dunia pertama ayan. Nyo dunia nomor dua. Berarti dunia pertama dunia tahir. Dunia kedua dunia batin. Nyo kenyo yang tak pegah sianyo. Dunia yang gele. Syukluka fi islahiha. Kebimbangan gata pada islahnya dunia. Uh, usaha pegawai usaha mangat gedanya dapat menghasilkan harta yang banyak fahia maka dianya kebimbangan yang dimaksud adalah al-hirafu pekerjaan-pekerjaan hirfah buk-buk jaro wasanaah dan pekerjaan alati yang bermula makhluk memandung disibukkan dengannya ingat ya adik Hai al-akhalku mas'ulu nabiha. Kesibukan urang dum putra. Nyo Yaitu uh, hirfah dan sana'ah. Man, <laughs> kenyo memang mamadu fikir ke buat. Puat apa buat, puat tak kerja. Kadang-kadang tengah lam daya. Tapi pikiran, watai tawa untuk puat apa buat. Hantiap, ni hana fikir. Padahal kan, padahal menyedacok ke pengalaman. Orang yang kalau fikir, hana gebuat yang gebikir. Yang gebuat adalah hana gebikir. Tapi dia mentang dah <laughs> Cita Citanya mbak orang yang kalau hawai daya hangka hawai. Kudra buat ni lewenyo. Yang ni program zaman nyonyo yang jawaban kon. Lung dengar lagi yang watanya, watai pon pon pula jampli dan sih panas dah berita yang di kamu daya hodayan sehingga jak murno yang jak ju jalan jak keruangan, likut rumah jak don tak ge timo wajam pelingop de tetak dong handu hurung tak gede tetak dua baru de karena diuk ba sagai hana un hana cabang de tak urung dia tu handu talu ne manyangi jadi Olehnya ni yumbo jampli, olehnya dia dari boh jampli lumpah jai. Rata cabang. Itu bi dalam pikiran berhati, wate tawo tanya untuk ya te tawo nyo ke nyo tapu gat tapu la jam beli nyan wah nampi pejalan bi berun contu trip di daerah mente tapi karena persiapan bahawa sumber ekonomi wate tawo kampung tu pula jam beli nyan dalam pikiran sehingga murno kiban cara garap tanah ji puat tabuh baja ngan puat asamprot menyonyok penyakit puat Murno muruno habis-habisan Kejadian pertama ini. Penyakit campli ada kedai nyawa, hana saban dengan penyakit campli ada dengan dah murno. <laughs> yang kedua, ubat yang paling good untuk penyakit tiale-ale, apa Keriting aja. Pegasus padayan. Yang urunyo hanai patih li di dalam perut. Yang dah murno jamu kupudit. Wadai kedai nyawa hanai patih li. Alinya lom usaha pula jampli uronyo hanali menjanjikan lagi matanyan. wadanya urun leuro kepanen kebelah honda tabo. Uronyo lego pula hai tabelah honda lom. <laughs> Tetapi katanya tetap pegat program wate dawo pu da bubuat. Be sampai wate dawo hanam pu bubuat. Tansang mi hana ta semike wate da ya. Wate dawo ta handa bubuat li. Padahal kenyataan ji yang kalih tapi ke hana da bubuat yang hana ada fikir nyana dah buat man budah orang duda hana ejak pelajaran daripada orang awak fikir lah mino <laughs> tinggalnya budapak tha barang kebang deh dia fikir kitab haikap ki buat belum jelas lah dia tahu kampung Ulah mita ada toh yang menjanjikan sahnya. Yang dina ada e. untuk dapat kek di peluang tonu ke yang adanya ke bangkrut. Hana modeli. Maka lagi orang kebah jalan daripada oh si tegolong kejak udah ya để đâu còn hoài kan ka ka kada luar sa yang dah lah buat-buat yang beli blow you know kan ke baju mentik ni mekali tanya pula jam beli dia ni ubatnya mana dah ke baju pakai mentang ane je long nyo ke mano jadi orang masyghulun biha yang dunia jadi kesibukan kebimbangan yang mamandum gerak orangnya dari jam ke jam dari minit ke minit mamandum untuk menghasilkan sesuatu yang gecok manfaat di dunia cuman judul tagai na bacut mengait badat. Baiklah pegahnya, baiklah pegah mengait ibadat ilai. Yang penting kenyo bekerjanya untuk tani mati ini dunia. Kerja mangat napeng, napengnya mangat nang dablo makanan. Mangat nang dablo pakaian, mana nak kendaraan. Ka, makanan tapaju hidunya. Pakaian di dunia, kendaraan di dunia. Semakin kita nyo lepeng, semakin dia dia tipe makanan. Tipe pakaian, tipe kenderaan. Wate kai tipe tamah kerja lom. Pakai mai tamah kerja lom. Karena han layak li dapat juh makanannya. Han layak layak li pakaiannya, han layak li kenderaannya. Kerja lom, kerja lom. Wate ka ada kerja, kana peng yang ik dablo kenderaan di atuh yang kata ik berkon. Tetapi hanjit piyo menyonapeng ik dablo motor Avanza secara cash ingin tablo motor watuhnya menyonyo cash Ruga Lebih gak tak cok mata watahnya Iklam Leh tablanya Apakah ada tak gantau kali uka matanya lom Watahnya lom Menajik sabar lagi sot Kesimpulan ji Katanya tapi-tapi Kerja harus nama berat pada berkon Padahal punya hana tak putih-putih Hana tak karat Dum harta yang kau tak miliki uronyo Dum uronyo Ini urun daya uronyo Dum peng urun daya uronyo Kasih So yang kau Cita yang berdoro kat dia. Tak apakah kan? nak dia orang yang tiuro letron yang kau likol. Yang gayu rutin dia leuro tiga le boleh leuro dua leuro dua tiga tero. Idenya letron yang kau likol nak dia sama hotel. Nyampi ke dalam cita orang tak kaya. Pandai nak duduk dengan gerahan nak kerja Kan duduk Duduk jiwa yang nak Yang le orang duduk jiwa Artinya jiwa tidak menerima keadaan yang di bawah gob Ingin kedanya paling kurang hantik dengan gob Punya baju gob pun baju pajuh lagi kedanya Nyan tak yang nak ketika nyan hana tercapai Jiwa hana hana puas Dia kan jiwa Perut hana duduk menyahanak wajib puasa Ramadan tak hendak undur tak ada mana begah ada nyuda kerja mengambil ada tu tamita ada hana ada ada menadi kakak kalau dalam ilikot yang kita punya kan orang tak minta ada yang tender ok tu mungkin abah pasal makanan dia lain tanya tetap karat je ia ada kedua kan jadi nyandunya kerja adalah dunia tapi betalah ada. Kalau dia dah berah nyandunya berarti tercela 100%. Kali helikotnya. Nyandunya. Kerja nyandunya. Tetapi dibolehkan ube kadar darurat Yang menan. Jadi kau hanjut sama sekali. Nak kadar ji. Pakat. Na suah suah tak ke nasia saya Nasu bukan nasau kan? Maka nasu piha amfusahum. Padahal sungguh lupa mereka itu manusia padanya pekerjaan akan diri mereka itu dan permulaan mereka itu dan akhir mereka itu. Karena puabeh mereka itu dengan kebimbangan dengan dunia. Gara-gara puabih wate dengan kebimbangan dunia sehingga melupakan dirinya sendiri. Dari mana sedang di mana, mau ke mana. Ya kan? Mabda, maan. Sebenarnya nampak saya fikir tentang diri tanya. Tanyanya dari pane. Tanyanya diciptakan. Menyo diciptakan, getanyo na pencipta. Lagi ada ke getanyo so, getanyo ane. Menyo tanyo ane berarti getanyo nama ada. Tapi pakai lagi orang hana mak. Hana mesti orang yang tak hormat ada orang tanya nyo. Apakah getanyo kau nana? Ana menyana nama Menyana nama Pakat Hana pernah Rana berbakti kepada seseorang Yang sebagian Yang tak, tak sebagai mak Kita nyonya diciptakan Menyonya diciptakan Berarti kita nyonya pencipta Pakat dalam udib Kita nyonya melupakan pencipta Tak boh Yang ma bedak Maat Akhir jih lihudib kita nyonya Bangkit ukhrawi oh, Jinopat sedang berada di dalam dunia Maka kan anda Dari mana? sedang di mana dan mau ke mana lebohnya tua karena getanya disibukkan dengan kebimbangan yang sekarang kebimbangan kerja bono oh, bak mitapeng sehingga hanali tak semikir dari mana dan mau ke mana yang perle sedang di mana nyatakan nyokehno yang jir ke wah salah orang jid kesesat orang gara-gara pekerjaan jadi jid mantang katanya tak kerja tetapi kerjanya dengan kadar darurah karena na yang lebih penting di dalam hidupnya yaitu maan. akhir daripada hidupnya wa inama syaghiluhum ala katani hanya saja syaghalahum hanya saja dipubimbang akan mereka itu makhluk ala qatani oleh dua buah ikatan. Nah dua buah ikatan yang tukang pelala katanya daripada akhirat. Daripada ujung kehidupan katanya. Pertama, ala katul qalbi bi hubbi Pertama, keterikatan hati katanya dengan cinta bahagian daripada dunia. Cinta kepada bahagian-bahagian daripada dunia di hati ingin punya harta, ingin punya jah, ingin raya, ingin dipuji. Yang eh, kenyan bahagian daripada dunia mandu. Ingin berbangga-bangga dengan orang lain. Ingin berbanyak-banyak harta dan lain-lain. Yang adalah bahagian dunia. Keterikatan hati getanya dengan dunia yang ke yang menjadi penyebab getanya lupa awal dan akhir. Yang kedua, alaqatul badan bisyughli islahiha. Keterikatan badan kita katanya dengan kebimbangan dalam islahnya. Semacam menghasilkan dunia puno. Jadi, tanyo, tanyo. Tanyonya toh, badan yang diisi dengan roh ataupun jiwa. Ban dua-duanya sedang sibuk. Badan sibuk bekerja, jiwa sibuk ingin kaya keinginan di dalam nyo kalinyo berhasil tak belok kali kalinyo berhasil tak pegot pulan Pertai kali pegot program bodoh jiwa perintahkan badan hai badan balik kadu kerja ibaga kadu kadu panjang kaya bodoh badan kerja padai badan nak kerja ni tak jerai ka tapi karena hun ate bunuh cukup raya mentang keinginan gola habis tercapai lah maka badan terpaksa jadi badan terikat dengan pekerjaan, jiwa terikat dengan keinginan. Yang banduanya, dunia. Ingin kaya, ingin banyak harta, tabancit, ingin dipuji, ingin uh, pola mana berbangga-bangga, ingin ingin ingin ingin. Memandung keinginannya dunia. Badan terikat dengan pekerjaan. Golom god ikut eh, mana katuk dia tempat kerja semayang yang nampak tak kaya menye bedah pakat semayang subuh poh lima hai dah bedah lemah sang-sang mumak menye bedah pakat jak mekat poh lima malam tegak jadi badan terikat dengan pekerjaan yang pekerjaannya untuk menghasilkan dunia Ate terikat dengan keinginan juga tentang dunia. Gara-gara keterikatan dua macamnya ke maka orang lupa diri <laughs> bahasa haji lupa diri dirinya sendiri tanyonyo so pubut dehno tanyonyo so tanyonyo hamba Allah pubut dehno idonya berbakti kepada Allah hau tanek ja o oh, akhirat akhiratnya kiban putra yang harus kita persiapkan untuk akhirat Tuh hal-hal yang membahayakan akhirat. Lupa, nyerikan lupa diri. Jadi lupa diri hanya dosa Gara-gara sibuk jiwa dan badan, badan itu sibuk. Badan sibuk dengan pekerjaan, jiwa sibuk dengan keinginan yang bandua-duanya bahagian daripada dunia. Wahadihi Maka inilah hakikat dunia al yang cintanya dunia adalah raksu kulli khati'ah, sumber seluruh kejahatan. Ini punya dunia oleh perkaranya. Adapun yang buat ujung, cik dua ada lagi itu biar negara. Oh Ona ayan tabotu buna, diri indonyanya. Ini dunia yang kadahnya mendung. Apa? Hai gle dunia, bumo dunia, laut dunia, dunia. Kedua, apa? Yang kedua, ingin ingin berbanyak harta, ingin dipuji, ingin keturunan, ingin ramai kaum juga dunia. Yang gelah pekerjaan benabut. Menyahanabut tu sahadat, pegawai pengangguran. Le, lebohnya inilah yang dinamakan dunia yang cinta dunia adalah sumber seluruh kejahatan. Wa inama ma khuliqat man munyudunan bro dunianya. Kuputi kepegat. Tapi dia kembali ke pegawai tu. Bekna ju makanan dalam dunia nyo. Bekna binatang. Dan hanya sanya diciptakan akan dia dianya dunia. Lita zaudi minha ilal akhirah. Untuk berbekal daripadanya kepada akhirat. Yang ke pangkai akhirat. Gimana ke pegawai? Mihana bekna ilmu. Bukan ilmu yang berlai dan. Yang berlai macam beli. Dia bekna ilmu. Mihana ilmu yang macam beli. Jadi pangkai akhirat Dunia. Jadi ternyata sesuatu yang buruk apabila butuh penggunaan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Antara lain yang keduanya menghasilkan akhirat. Ek limo menghasilkan bau campli. Ek urung menghasilkan atau mana yang tumbun. Mangat di tepaju. Di tepaju si mana hana hili di tepaju ek. Karena jik dari ek pada hai. Mampu hidup teman nak tabruk jik tibik got dalamnya. Mentor ada kan, baklum. Mereka punya buruk tak? Kan? Mungkin yang buruk menghasilkan ke tabah-tabah. Nah. <laughs> Jadi dunianya diciptakan sebagai modal pangkai untuk akhirat. Walakin tetapi yang bermasalah kenyan kasratu isyghaliha wa fununu syahwatiha An ansatil hamqa safarahum wa maqsadahum tetapi bermula banyak kebimbangannya dunia dan bermacam-macam syahwatnya dunia diputuo akan orang jahil akan perjalanan mereka itu dan tujuan mereka itu nyo yang masalah di dalam perjalanan menuju akhirat orang tua tujuan lalu dengan dunia yang masalah jadi dunia gepegat Berapa pegat-pegat dunia dan lah, lah. Hai dunia ni pangkai akhirat Gepegat pun bumo sabo, Gepegat tanaman Gepegat uh, binatang Gepegat orang Gepeduk dalam dunia Kau Kaudib ino dalam dunia Kapajuh puyang dalam dunia Untuk keamalkan ka keibadat ka ke akhirat Ini yang tujuan gepegat Lihatnya pakaian kadung dunia Gepegat dunia kepuak jadi kan penyalah gunaan wewenang itu yang mejak le ba poka KPK irok irok le KPK penyalah gunaan wewenang yang tak banjir lagi orang kebukat WT kepuh WT bukan beli baik buat WT ini know, tak menikmat-nikmat dengan WC hanjir, dah cium-cium WC hanjir, dah makmat ialah pulau saya yang hanjir. Dah boleh berenang je WC. WC ni perlu tempat tu. Yang salah kita tanya, dia oh, dah jalan WC, kepuk dah main dengan ia WC. Jadi, biar kita dah orang buka WC. Menyohana WC, dia dah nak tahu saja. Kau betul, perlu buka WC. Main lah WC yang baik. Cukai, jilat-jilat, jinan li, li, rasa, li. Yang yang telah sakai. Jadi, dunianya perlu buka. Nah, binatang lah dunia, jika tak baju. Na tanaman je dah baju. Menyo penyakit, mubat tanaman lom. Hansip sakit, baju tanaman lom je penyakit lom. Karena dari makanan hinan penyakit, dari makanan hinan itu biar ubat. Pajuhnya sebab penyakit, pajuhnya je ke ubat. Jadi wadah lagi nya, Apakah baiknya? Perle. Jadi yang salah, kon pada penciptaan dunia, pada pemakaian. Mengikat ati kagala ati ke dunia. Jadi hanya ada dua dunia yang kepuai tanya. Tinggal menyanjat lagi orang lagi orang galak tak ke kenderaan. Sehingga getem pula kenderaan daripada ke. <laughs> Hata <laughs> yang ke kenderaan. Lih tabla Honda cukup laga gerah ke sampo wate kena dua hati-hati. Sayang. Orang lagi yang getula salah salah gulam. Maka lagi rumpung oh, dia. Perle memang getanya ke kenderaan tanya du ada ji memang ji kenderaan pang me tanya be sampai ta tayang ke ji sampai ji eh du tanya dunia nya lagi nyan ke pegat perle ke dunia tempat kita nyo dai ibadat Gimana mana ke dunia perle makanan mangan apo baju tetapi yang tanpa tak bersapat lempah jai kupu ah. horna me nyan yang salah jadi kan salah penciptaan dunia salah orang keterlaluan galak ke dunia jadi yang masalahnya kenyang Tetapi banyak Isgalnya dunia Dan bermacam-macam syahwatnya dunia Diputuo akan Urung hamqa Uluk-uluk akan perjalanan mereka itu Dan tujuan mereka itu Pakasaru alaiha himmatuhum maka tersimpan atasnya dunia himmah mereka itu jadi tujuan udip satu-satunya yang kedunya kembali balik jadi tujuan udip juga saya kan le jatuh tak kena dia ah, cik kuitinya ni juga le fakanu kalhat fil badiah maka adalah mereka itu lagi orang jak waji di daerah badui orang jak waji di daerah badu badui mana pun kota Mekah olnya na pinggiran kota olnya tudih watu-watu yang kaji oh yang hanali penduduk nyan daerahnya orang gejak kenan paling enggak belah rakameng Nada urung jak waji melewati ke daerahnya le golom teruk Mekah. Urung jak waji pada daerah Badui berbimbang dengan hero unta dan umpunnya unta dan petembunnya unta. Mam yang hana kenderaan, hana unta. Kibanjar ada jak ya ji. Tentu saja pakai unta. Mantruk daerah Badui kena ada ngelihat unta kada. nak semana unta. nak kau humpun, biung pun unta ilek pulamnya nak sakit unta apa ubat unta ile jadi wate ge pu ubat ubat unta ge pu di makanan meri ka sehat bacu uman unta ro ka sehat tahan pura eh. kami ya eh. ilo na leung ye kwa cok buno o oh, kabere eh. lu kwa cok na leung nyanci bi le lom e le singo o oh, manyo ka meri ya takoh lom takoh lom na leung nyai le Iri tingoh lom, lusa nyalom, minta ale pula lom. Akhirnya, pada kalau fuani rufka, maka tinggal daripada rombongan. Igo, ibarang kajak wajib, ini yang mendengkau kau pula mau. Padahal perlu jak waji kan perlu pertemuan lima. Tetapi hana ada biumpun panem ginje daja menyumunan buka biumpun ka le ngan biumpun hatta ya futuhul hat sehingga luput akannya oleh haji. Ka hana mun bawa jak waji. Lehnya pola katengah tiro inan. Wade katengah tiro waktu si sibaun badiah dan dipubinasa akannya oleh binatang buas yang ada di daerah badui. Katrok tinga, katrok segala. Aurumi katan le tanyo tu, pui bupreh lomman unta-unta ai paju uru-uru ai paju kawanya ni tiga. Eh kalau lewat tembon mana? Lewat tembon juk umpuri muang. Man tamita harta yang cukup le dalam dunianya kon sekadar kebutuhan katanya untuk ja akhirat akhir ji kanyo je kumpul imu je kumpun, je kumpun ulat olehnya jid ke sebab permusuhan dengan orang permusuhannya malah petaka bagi kedanya di akhirat jid ke penyebab terkabur terkaburnya penyakit kedanya bahaya draw di akhirat jadi seluruh sifat-sifat yang broke terjadi bagi kedanya gara-gara kedanya galak ke dunia dan buat yang bermanfaat ke kedanya terabaikan gara-gara kedanya fokus ke dunia yang kenyan perbandingan keberah kaji wallahu alam صلى الله